ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? መቅዲ ነኝ ከሰላምና ፍቅር YouTube channel። እንኳን ወደ ቻናሌ በደህና መጣችሁ ብያለሁ ውድ ጓደኞቼ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። like፣ share፣ subscribe በማድረግ ተቀላቀሉኝ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ብታዩ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ። ለረመዳንም ስራ እንደዚሁ ይጠቅማችኋል። ሰራቸው ከስር ከስር እንደዚህ ከተለማመዳችኋቸው ረመዳን ሲመጣ ስራ ላይ አትጨናነቁም ማለት ነው። ያወቃችሁትን ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ዛሬ የበሸመል አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን የመሰለ ያማረና ቆንጆ ጣፍጥ ያለ በሸመል አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው። ያው እኔ አልበላም፣ ነገር ግን ጠይቃለሁኝ እና ውድ ጓደኞቼ በጣም እንደሚወዱትኝ ወደውታል፣ ለቤተሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ስለሆነ የሚሰራው እነሱ ከወደዱት ይጣፍጣል ማለት ነው እና እንደዚህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኝ ወጥቷል ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ውድ ጓደኞቼ በጣም ይቅርታ አርጉልኝ ያው ሽንኩርቱን ሳበስል ምናምን ያለውን ነገር አላሳየዋችሁም። ያው የተለመደ ስራ ነው። ሽንኩርታችንን በደቃቁ ከትፈን ዶሮችን ስጋችንን አጥበን እናስቀምጣለን፣ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሽንኩርቴ ልክ ሽንኩርቴ ብራውን እስኪሆንልኝ ከጠበስኩት በኋላ ስጋይን ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ስጋይን ደግሞ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ የከተፍኩትን ቲማቲም ወይም የፈጫችሁትን ቲማቲም ትጨምራላችሁ ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ። ከዛ እንደተጠበሰልኝ አይታችኋል። እንደተጠበስኩትኝ እዚህ ጋር ካሪ አለኝ። ካሪ ለስጋ በጣም ቆንጆ እና ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ cumin አለኝ። ይሄ ጥቁሩ black pepper ወይም ቁንዶ በርበሬ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ كزبرة powder አለኝ። እንዲሁም ጨው አርግ ያለው ቲማቲም ሳልሳ አለኝ ማለት ነው። እና ያው ስጋዬን እየጠበስኩት ነው። ውሃው ምጥጥ እስኪልልኝ የቲማቲም ውሃ እስኪጠፋ በደንብ ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እኔ እንደዚህ አዘጋጅቼ ነው የማስቀምጠው። ጨፍልቄ መጨፍለቂያው ፈጭቼ ማለት ነው። መጨፍለቂያ ያለኝ እኔ፣ እናንተም ፈጭታችሁ ማስቀምጥ ትችላላችሁ። እኔ በዛም ጠቀሙ። እዚህ ጋር መኮረኔን ቀቅላለሁ። ውሃይን አፍልቼ መኮረኔን መቀቀላለሁ። ያ ከፈጨንኩባችሁ ይቅርታ ይደረግልኝ። ትንሽ ዘይት ትንሽ ጨው አድርገን እንቀቅለዋለን። መኮረኒያችን እንዳይጠባበቅ እንዳያያዘብን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ መኮረኒያችሁ የተያያዘ በጣም ለሚያስቸግራችሁ ቶቼ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። የራሱን ውሃ የመኮረኒውን ውሃውን ያጠለላችሁትን ውሃ በቃ ቀንሳችሁ ታስቀምጡትና ልክ መጨረሻ ላይ ደግሞ መልት ትጠቀሙ ስትፈልጉ በራሱ ውሃ መልሳችሁ ማለቅለቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ብትን ይላል። በዛን ሰዓት አሪፍ ነው። እንዳያችሁት ቲማቲሜን ነጭ ሽንኩርት አርጌ ያለው ነጭ ሽንኩርቴን እንዲሁም እዚህ ጋር ማጅ አለኝ ማለት ነው። ያ ነጭ ሽንኩርቴን ቀንሽ አስቀምጫለሁኝ። የግለዚህ ቅመማ ቅመሞቼን ሚክስ አደርጋቸዋለሁኝ። ስለዚህ ያቀላቅለን ልብስ ብናደርገው የተሻለ ነው። እቃችን ለምንፈልገውን የምንፈልገውን ያክል መጠን መጥንና ከዛ ያው ማቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ነው። ጓደኞቼ share አድርጉትኝ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ share፣ like፣ subscribe አድርጉኝ። ምንም ማለት አይደለም፣ ለእናንተ ምንም ነው። አንድ like እና አንድ subscribe አድርጎ መውጣት ለእኔ ግን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ያበረታታኛል። የሆነ ነገር ድጋፍ ስታገኙ ነው ብርታት የምታገኙት እና ለዛ ነው ጓደኞቼ። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ቲማቲም ሳልሳ ይናደርጋለሁኝ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን comment ስር አስቀምጡልኝ። የምትፈልጉት ነገር ካለ ጥያቄ ካላችሁ የትኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያወኩትን አጋራችኋለሁ ማለት ነው። ያው ስጎይ በዚህ መልኩ እየበሰለልኝ ነው። ውድ ጓደኞቼ ማጄን አደርጋለሁኝ። ያው ይሄን የድስቱን ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ብያችሁ ነበር። ነገር ግን ማንም ሰው comment ላይ እንዲሰራለት ፈልግ ፈልጋለን ብሎ የጻፈልኝ ስለሌለ ያው ዝም ብያችኋለሁ። ግን የምትፈልጉ ከሆነ አሁንም ጻፉልኝ። እዚህ ጋር የበሸመሌን ሶስ ነው የምሰራው ማለት ነው። ክሬሙን በሸመሌን እሰራለሁኝ ጓደኞቼ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር mix የሆነ cheese አለኝ፣ mozzarella cheese ማለት ነው። mozzarella cheese አለኝ። እንዲሁም ደግሞ አምስት piece አምስት ፍሬ የካርቶን ወተት አምስት አለኝ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለኝ ሁለት እንቁላል እና cumin እና black pepper ነው ያለኝ። cumin powder እና black pepper ነው የምናደርገው ማለት ነው። ጨው አለኝ። እንደዚሁም ደግሞ ዱቄት አለኝ። ውድ ጓደኞቼ ዱቄቴን አራት ማንኪያ ነው ያደረኩትኝ። አራት ማንኪያ ለአምስት ለአምስት አምስት ካርቶን አምስት ካርቶን ወተት እንደዚሁም አራት ማንኪያ ዱቄት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሾርባ ማንኪያ አራት ማንኪያ ቅቤ ያው እንደተያያችሁትኝ እንዳያችሁትኝ ቀልጦልኛል። ከቀለጠልኝ በኋላ ነው የጨመርኩት። ትንሽ ቅቤው ተክተክ ቢልን አሪፍ ነው፣ ብራውን እንዲሆንልን ማለት ነው። ትንሽ እንዲሁም ቅቤያችሁን እኔ ትንሾቹ ስለሆኑ ያው በዛ አድርጌ ነው ያደረኩበት። አንድ አስራ አምስት ፍሬ አስራ ስድስት አስራ ሰባት እንደዛ አካባቢ ነው ያደረኩትኝ። እንደዛ ትንሾቹ ከሆኑ እንደዛ ትችላላችሁ። ትልቁ ከሆነ ግን አንድ በቂ ነው። ትልቁ ከሆነ እኔ አንድ ነው የማደርገው። ትልቁ ሲኖረኝ አሳያችኋለሁ። ትልቁ ካለ አንድ ነው የማደርገው። ግን ትንሾቹ ከሆኑ እንደዚህ 15 16 እንደዛ ብናደርግበት ይበቃል ማለት ነው። ትንሽ ዱቄቴን ከቅቤው ጋር ካመስኩትኝና እንደዚህ ቀላ ካላለ በኋላ ያው ወተቴን አደረግኩ ማለት ነው። ወተታችንን እንጨምርና እንዳይጓጉልብን በደንብ እናማስለዋለን። ውድ ጓደኞች፣ ያው እንደዚህ ክሬም እየሆነ ነው የሚሄደው። እየወፈረ እየወፈረ ክሬም እየሆነ ይሄዳል። እኛ እንደዚህ እያበሰልን ወተታችንን እያደረግን እና እናለሰልሰዋለን ማለት ነው። አንዳንዶች ወተቱን በጥብጠው የሚያንተከትኩ አሉ። ሙሉን እነዚህ ይሄ ወተቱና ዱቄቱን በጥብጠው በወተቱ እንደዚህ የሚሰሩ አሉ። ግን ይሄ የተሻለ ነው። መጠን ታውቁታላችሁ። እንደዚህ እያመሰላችሁ ራሳችሁ የምጨምራችሁ ስትሄዱ መጠናችሁን ታውቃላችሁ። የምትፈልጉትን ያክል ክሬም ይሆንላችኋል ማለት ነው። በጥብጦ ከሚጨመረው የተሻለ ይሄ የተሻለ ነው ውድ ጓደኞቼ። ያ እንደምታዩትኝ ያው already ያው አዘጋጅቼዋለሁኝ። ቆርጬ ጫፍጫፉን ቆርጬ ስላስቀመጥኩትኝ ማዘጋጀት ነው። ቀድማችሁ እቃችሁን ማቀራረብ፣ ከዛ ሀሳባችሁ አይበተንባችሁ ማለት ነው። አምስት አምስት ካርቶን ወተት፣ አራት የሾርባ ማንኪያ ዱቄት እናደርጋለን። አንድ የገበታ ቂቤ መጀመሪያ እናቀልጣለን። ከዛ ዱቄታችን እናደርጋለን። ከዛ በሂደት እንደዚህ እያቀጠን እንሄዳለን ማለት ነው። በወተታችን እንደዚህ እየለሰለሰ እየለሰለሰ ምንም የጓጎለ ነገር የለውም። በጣም አሪፍ ክሬም ነው የሚሆነው። ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሲሞከር እንጂ ሁሉም ነገር ሲታይ ቀላል ነው፣ ግን ስትሰሩት ነው ይበልጥ የሚገባችሁ ማለት ነው። ትንሽ ከሙን አደርጋለሁ። ትንሽ ከሙኔን አደርግበታለሁኝ። ያው በሸሜል ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ ክሬም ላይ ስንሰራ እኛ ከሙን ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ለሌላ ነገር የምንፈልገው ከሆነ ክሬሙን ከሙን አይገባም። ይሄ ግን ለበሸሜል ስለሆነ እናደርጋለን ማለት ነው። ጓደኞቼ ከዛ ከሙኔን ካደረኩ በኋላ አሁንም ወተቴን አደርጋለሁኝ። እንደዚህም ትንሽ ያማሰላችሁ እንትን እያላችሁ ከዛ በሂደት ደግሞ በ step ማለት ነው ከ black pepper ኡን ወይም ቁንዶ በርበሬውን ታደርጋላችሁ። አሁን ቅዶ በባይ አደርጋለሁኝ። ውድ ጓደኞቼ ነጩ ካላችሁ በጣም ተመራጭ ነው፣ እንዳይጠቁርባችሁ። ነጩ በጣም ቆንጆ ነው ለበሸሜል በሸመል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ነጩ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ይሄ ፍልፍል አስዋዱን ማለት ነው። ያኔ ስላለቀብኝ ጥቁሩ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ ቀስ እያልን እያበሰለን እያበሰለን ሲንተከተክልን መጠኑን እያየን እሳት እንጨምራለን። በቂ ከሆነ አንጨምርም ማለት ነው። ያው እኔ በሚበቃኝ መልኩ ሆኖልኛል። ከዚህ በኋላ አልጨምርም። ማጄ እናረኩኝ ሁለት ፍሬ ማጂ እንዲሁም እዚህ ጋር ያችሁትኝ የስጋዬ ሶስ እየደረሰልኝ ነው። ሶሴ ደርሶልኛል። በሸመል ከሆነ የምንሰራው ስጎ ደረቅ መሆን መሆን የለበትም። ውሃ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው፣ ልስልስ ያለ እንዲሆንልን። ምክንያቱም فرن ውስጥ ስለሚገባ መድረቅ የለበትም፣ ድረቅርቅ ያለ እንዳይሆንብን ማለት ነው። ውሃ አርጋችሁ ለስለስ ማድረግ አለባችሁ። ይሄኛው በሸምሌ ደግሞ ክሬሙ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። እዚህ ጋር Kraft cheese አረግበታለሁ። Kraft ነው ሁለት ማንኪያ አደርጋለሁኝ። ያላችሁን ቺዝ የአይነት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ማለት ነው የ glass cheese ኡን እንዲጣፍጥና ነጭ እንዲሆንልን ያደርጋል። እንትንም ካላችሁ ያኛው መጠቀም ትችላላችሁ። በተወሰነ የካርቶኑ የካርቶኑ cream cheese ማለት ነው እሱ መጠቀም ትችላላችሁ ካላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ያው አንፈልግም ስላሉኝ እኔ ያልተጠቀምኩም ትንሽ ጨው እናደርጋለን ወደ ጓደኞቼ፣ ትንሽ ጨው ጨው መብዛት የለበትም ራሱ ሶስ ላይ ስለሚኖር የስጋችን ሶስ ላይ እዚኛው ላይ ትንሽ ብቻ ነው የምናደርገው። ያው በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ከበሰለልኝ በኋላ ከላይ ቺዝ ስለማይፈልጉ ውስጥ ላይ ነው የማደርገው። እኔ ቺዜን ውስጥ ላይ አድርጋችሁ ቆንጆና ሳብ እንዲል ያደርግላችኋል። እንዲያጣብቆ ይሆናል ማለት ነው። መኮሮኒያችሁ ቆንጆ እንዲሆን እንዲጣበቅ ያደርገዋል። ያው በዚህ መልኩ በስሎልኛል፣ ደርሶልኛል ኦሬዲ። በነገራችን ላይ እንቁላላችንን የምንጨምረው እንትናችን ከበሰለልን በኋላ እና ጋዙን ካጠፋን በኋላ ነው። ምክንያቱም እንቁላሉ እንትን እንዳይል ፍርፍር ያለ እንደ ፍርፍር እንዳይሆንብን የሰራነው ነገር ከቀዘቀዘ በኋላ ነው እንቁላሉ የምንጨምረው ማለት ነው። ክሬሙ ከቀዘቀዘ ጋዙን አጥፍተን ከቀዘቀዘ ከ15 ደቂቃ በኋላ እንቁላላችንን እላው ላይ እንጨምረውና እናማስለዋለን። ፍርፍር ያለ ነገር እንዳይሆን ክሬም እንዲመስልልን እንደዛን ማድረግ ያለብን ውድ ጓደኞቼ። ያው አሁን already ቀዝቅዞልኛል ማለት ነው። ካጠፋሁት ከ15 ደቂቃ በኋላ ያው እንደምትመለከቱት ሁለት እንቁላሌን ጨምራለሁኝ። ከዛ ያው እንደተለመደው ሚክስ እናደርገዋለን። በነገራችን ላይ እኔ እንትን ያልኩትኝ ምንድን ነው እንደምትፈልጉት መጠን ነው። እኔ ለአንድ ፓስታ ነው ለአንድ ፓስታ ስለሆነ የሰራሁት ማለት ነው። ለአንድ ፓስታ የሚሆን መጠን ነው የሰራሁት። ይሄን ክሬሙን ማለት ነው የበሸመሉን የበሸመሉን ሶስ ሁለት እንደዛ የምትሰሩ ከሆነ እንትኑን ዱቄቱን እጥፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ወተቱንም እጥፍ ነው የምትጠቀሙትን እጥፍ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫይሬክስን አዘጋጅቻለሁ። ያው እንደምትመለከቱት ፓይሬክስ ላይ béchamel sauce ኤን አድርጌያለሁ። ከዛ በመቀጠል መኮረኒ እንደዚህ አደርጋለሁኝ። mix አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ቂጡ ላይ እንትን እንዲልልን ቆንጆ color እንዲሆንና እንዲያያዝልን እንደዚህ በሸሜላችንን ከማኮሮኒያችን ጋር mix እናደርገዋለን። እዛ ያው ሙሉ በሙሉ አንድ ቦታ ከፍ ዝቅ እንዳይል እኩል ሌብል ማድረግ አለብን ማለት ነው ጓደኞቼ። ይሄን እስክታዘጋጁ ፍርናችሁን ማብራት አለባችሁ። ቶሎ እንዲግልላችሁ ፍርናችሁ ግሎ እንድታገኙትኝ ፍርኑን ማብራት አለባቸው። የታችኛውን ማለት ነው። የታችኛውን ብቻ ነው የምታበሩትኝ። ከዛ በዚህ መልኩ ስጋዬን አለብሰዋለሁኝ። ሙሉውን ሽፍን አደርገዋለሁኝ። ሙሉ በሙሉ እንደዚህ እንሸፍነዋለን። ሙሉ በሙሉ መዳረስ አለበት ማለት ነው ጓደኞቼ። እዛ እንደዚህ የመኮረሪያችን እንትና ስጋችንን አሁንም ካለበስን በኋላ ትንሽ ክሬም እናደርግበትና ከስጎ ላይ እንትን እንዳይልብን እንዳይበተንብን ከስጎ ላይ ትንሽ ክሬም አድርገን እናቀላቅለዋለን። ከዛ ያው እንደምትመለከቱት ይሄ የመጨረሻው ነው ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ያው ክሬማችን ነው የምናደርገው። አንድ step አንድ step ነው ስጋ የምናደርገው ስጓችንም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ። ስጋ ከተረፋችሁ ስጎ መኮሮኒውን ይህን ክሬም white ክሬሙን ከማድረጋችሁ በፊት ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተረፋችሁ ግን ችግር የለውም ማለት ነው። በባዶ መኮሮኒው ላይ ክሬማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንደተረቅ እንዳላችሁ ማለት ነው። እና ያው እንዳያችሁት ቪዲዮ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አርባ ደቂቃ አርባ ደቂቃ ቆይቸው ከዛ ለአስር ደቂቃ የምትሆን ትንሽ እንደዚህ እስኪቀላልኝ ድረስ ደግሞ ከላይ ያለውን አብርቸዋለውኝ። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ውድ ጓደኞቼ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። like፣ share፣ subscribe አድርጉኝ። ሰላም